ट्यूटोरियल के इस भाग में मैं आपको एक सरल प्रोग्राम बनाने का मौका देता हूँ यह प्रोग्राम हमें सूची से नाम चुनने का मौका देता है साथ ही यह हमें कुछ सूचना को अपडेट करने का मौका देता है और मैं नाम को खुद से अपडेट करने की क्षमता को चुन रहा हूँ मैं इसमें उदाहरण के लिए फर्स्ट नेम लिखूंगा यहाँ हम सूची से चुन सकते हैं और फिर उस सूचना को अपडेट कर सकते हैं मैं इस पेज में थोड़ा बदलाव करूंगा जिससे कि जो सूचना हमें नहीं चाहिए उससे छुटकारा मिल जाए हमें इसे यहाँ एको करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही यहाँ हम अपना फॉर्म बदलने जा रहे हैं अतः हमें इसकी अभी आवश्यकता नहीं चलिए इसे डिलीट कर देते हैं हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं है हमें केवल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की आवश्यकता है डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वास्तव में कोई महत्व नहीं रखते चलिए इसको भी डिलीट कर देते हैं हमें इसकी भी आवश्यकता नहीं है ना ही इसकी अच्छा हमने कर लिया यह ट्यूटोरियल सुविस्तृत नहीं होने जा रहा है और ना ही पूरी तरह से सही होने जा रहा है हालांकि यह आपको दर्शाने जा रहा है कि कैसे अपने रिकॉर्ड्स को एचटीएमएल सिलेक्ट बॉक्सेस में लागू करें और इसके साथ ही आपको दिखाते हैं कि कैसे सूचना को आपके चुने गए आधार पर अपडेट करें जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कुछ डेटा वाइल लूप के भीतर बनाने जा रहा हूं हम यहाँ कुछ एचटीएमएल डेटा बनाने जा रहे हैं मैं यहाँ एको कर रहा हूं चलिए अभी के लिए मैं यहाँ थोड़ा रुक जाता हूं चलिए नीचे चलते हैं हम एक सेलेक्ट जगह बनाने जा रहे हैं जो कि एक सिलेक्ट बॉक्स है यह एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है और इन प्रत्येक बॉक्सेस के लिए हमारे पास एक विकल्प है उदाहरण स्वरूप यह एक या दो हो सकता है अतः चलिए यहाँ वापस आते हैं और रिफ्रेश बटन चलिए इसे रिफ्रेश करते हैं चलिए इस डायलॉग बॉक्स से छुटकारा पाते हैं यहाँ हमें एक या दो मिला यह यहाँ पर HTML का भाग है यहाँ हम इसे लागू करने जा रहे हैं और हम अपने रिकॉर्ड्स को ढूंढने जा रहे हैं हम एक नाम देने जा रहे हैं हम्म, इन प्रत्येक विकल्प बॉक्सेस में मैं प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक विकल्प नाम दूंगा जो हमें मिले हैं यदि आपको यह नहीं समझ आया इसका मतलब कोड के भीतर जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए दोहराने जा रहा है लूप के बाहर यहाँ पर हम अपने HTML कोड के पहले भाग को एको करना चाहते हैं यह सिलेक्ट होगा उसका नाम नेम होगा या बल्कि मुझे इसे पीपल नेम कहने दीजिए इसके बाद अपने वाइल लूप के बाहर यहाँ हम समाप्ति टैग एको करने जा रहे हैं अतः चलिए टाइप करते हैं फॉरवर्ड स्लैश और सिलेक्ट इसको अपने वाइल के अंदर ना सम्मिलित करने का कारण यह है क्योंकि यदि यह रिपीट हो रहा है तब यह प्रारंभ और समाप्ति टैग्स को दोहराने जाएगा और ऑप्शन भाग को नहीं जो हमें चाहिए यहाँ ऑप्शन भाग लूप के अंदर चला जाता है चलिए मैं एको करता हूँ चलिए फर्स्ट नेम लिखते हैं और यह प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए क्या करता है कि यह इस ऑप्शन कोड को एको करने जा रहा है और यदि आपको याद हो यहाँ नीचे हमारे पास ऑप्शन और ऑप्शन एंड था यह बार-बार दोहराया जा रहा था अब हमारे पास यहाँ सिलेक्ट भाग है और यहाँ select end हम चाहते हैं यह एक बार एको हो यह एक बार एको हुआ और यह डेटाबेस या टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एको हुआ आप इसे रिफ्रेश करके जांच सकते हैं ओह हमारा कोड कहाँ चला गया पीछे देखिए और खोजिए गलती कहाँ है वास्तव में हमें इस भाग को यहाँ बदलना चाहिए इफ स्टेटमेंट को हम अपने सबमिट बटन के लिए अब और नहीं देख रहे हैं अतः हम इसे डिलीट कर सकते हैं अतः अब मान रहे हैं कि सब कुछ सही है हम रिफ्रेश करेंगे और हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड्स के हर फर्स्ट नेम का एक सूची बॉक्स मिल गया है अब मैं चाहता हूं कि यह अच्छा दिखे और अतः मैं कोड में सरनेम या लास्ट नेम कहूंगा अच्छा रिफ्रेश करें यह सचमुच में एचटीएमएल कोड को इस्तेमाल करने के लिए एक सरल तरीका है अब हम ऑप्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं हमें प्रत्येक ऑप्शन के लिए एक नाम की आवश्यकता है और प्रत्येक का नाम id होगा यदि मैं रिफ्रेश पर क्लिक करता हूँ और अपने पेज सोर्स पर आता हूँ आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ प्रत्येक में एक दो तीन चार मिला यह सचमुच में बहुत लाभदायक है क्योंकि अब हम केवल नाम से जाने के बजाय यूनिक रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकते हैं अतः यहां मैं अपना अपडेट फॉर्म बनाना शुरू करूंगा मैं अपने सिलेक्ट के बाद अपना एक इनपुट बॉक्स रखूंगा और यह टेक्स्ट होगा नेम टू चेंज होगा यह वह है जिससे बदलने जा रहे हैं अगला हम एक और बटन बनाएंगे और एक और सबमिट बटन नामक अन्य इनपुट एलिमेंट जिसकी वैल्यू चेंज होगी यहां मैं अभी फर्स्ट नेम बदल दूंगा केवल एक उदाहरण के लिए अतः यहाँ हमारे फॉर्म का आधार है हमें यहाँ नेम मिला और हम क्या चाहते हैं कि इसको किसी में बदलना चाहते हैं अतः यहाँ मैं इसको एलेक्स से अलेक्जेंडर में बदल दूंगा और फिर चेंज पर क्लिक करूंगा इस समय कुछ नहीं हो रहा है अब हमें क्या करना चाहिए कि इसे फॉर्म के अंदर रखिए ताकि मैं अपने फॉर्म को समाप्त कर सकूं यहाँ पर यह एक तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है लेकिन आशापूर्वक आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है चलिए मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ यहाँ ऊपर हमें अपने फॉर्म को शुरू करने की आवश्यकता है एक्शन पेज होगा जिस पर हम अभी हैं जो कि mysql.php है असल में मैं यह दूसरे पेज पर करूंगा अतः इसका नाम बदलकर mysql_update.php करते हैं यह आपके लिए देखने के लिए थोड़ा सरल बना देगा और मेरे लिए लिखने में काफी सरल फिर इसे रिफ्रेश करके हम देख सकते हैं कि हम नए पेज पर चले गए हैं जो समय नहीं मिला है मैं इसे यहाँ अंदर बनाने जा रहा हूं मैं इसे सीधा mysql underscore update.php जैसे सेव करूंगा हमें अपने PHP टैग शुरू करने की आवश्यकता है हमें अपने connect.php की आवश्यकता है क्योंकि हम अपने डेटाबेस से पुनः जुड़ने जा रहे हैं हमें अपने नेम की वैल्यू भी चाहिए जिसे हम बदल रहे हैं अतः हम अपने सिलेक्ट नेम को पीपल नेम बोलेंगे अतः यहां हम people name equals post and people name type करेंगे यह HTML एलिमेंट का नाम है जिसे हम ले रहे हैं इसको 1 2 3 कहने जा रहे हैं यह हमारी आईडी है जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर है टू चेंज वह फील्ड है जिसमें हम अपनी नई वैल्यू टाइप करने के लिए तैयार हैं यहां मैं एक छोटा इफ स्टेटमेंट कोड करूंगा केवल कहने के लिए यदि people name and to change यह सुनिश्चित करता है कि हमें वहां दोनों वैल्यूज मिली हैं फिर हम क्या करेंगे कि equals equals SQL query type करेंगे और जो कि केवल अपडेट पीपल है जो कि यहां हमारे टेबल का नाम है update people set first name equals to change where first name equals नहीं वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं हम इसे id से बदल रहे हैं यह नहीं है अतः हम id को इस people name की वैल्यू के बराबर टाइप करते हैं सही है चलिए पीछे चलते हैं चलिए कहते हैं मैंने काइल का नाम बदलने के लिए काइल चुना है इसका नेम 2 है इसलिए people name भी 2 है अतः हम इसे उसमें बदल रहे हैं जहां id यह है मैं यह आपको ट्यूटोरियल के अगले भाग में दिखाऊंगा क्योंकि मैंने पहले से ही काफी समय ले लिया है अतः मैं आपको जल्दी ही मिलूंगा मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद